Audio तो गाइस आज हम दोबारा से खेलेंगे ले जाएंगे आज असासन क्रिकेट सिंडिकेट आज हम आज हम दूसरी बार खेलने जा रहे हैं वैसे अब देखते हैं आज के पार्ट में क्या करने वाले हैं हम सॉरी ये जैकेट मेरी फेवरेट है इसलिए मैं यही जैकेट पहनता हूँ अरे सॉरी हुडी अच्छा लगता है पहनने में अरे ये लो वक्के में भी सही दिखता है Yeah. Yard. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the piece of Eden will be located. Down mm -hmm. the piece? No, Lucille. Now, did a couple of locomotives create a version? Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. क्या अंदर लड़ने हुए तू क्या साले इसलिए लड़ने ना क्या बताया हम्म। Time to deploy the <laughs> diversion. भाई साहब सीटी बजाया सीटी बजाया के बुला गान मार दिया उसकी चाकू दो चाकू दे हाँ ले चाकू बहुत कीमती है हमारा तुम की गाना के तुम्हारे बिना चाकू के पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन रहा है अच्छा हो गया मेरे जो काम का वो दिया नहीं चाकू पूरे खत्म कर दिए मेरे करवा दिए सॉरी बच्चों भाई सब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे क्या करना है मैं तुम तो तुम्हारा कुछ नहीं करना मुझे उन दोनों को निपटाना है पहले स्लोमो बोलते अरे चल चल चल जल्दी जल्दी जल्दी मारते हैं ख़त्म करते हैं एंड जो इसको जेकब के कुकी का स्मेल आ रहा है डिटैच करना सॉरी लोहे का हाथ बोलते आयरन मैन ने ट्रेनिंग दी है That मुझसे should keep you busy while I head in. बारिश बहुत हो रही है यार भाई से के चुड़ैल Follow me दिख down रही the है बे tracks. You stay here. Keep a lookout. All right. Nice, uh, Shout if I get any bother. First for a bird's eye view. क्या hold shift and right while running I need two more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw Lucy unwanted Thorne the attention. oculist You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was अच्छा, यही है unaware Sir that you David. expected me to perform like a भाई साहब goddess. ब्रिटिश का फेम ब्रिटिशर्स का Let famous me remind scientist उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा famous scientist Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. ना कुत्ते और घोड़ों को बुल्स के पास डाल देंगे बोलते अगर कल डिवाइस को अनलॉक नहीं किया तो Who sent you? Ah, Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Iskender Kudner. Chal. Someone get up! स्काउटर्स को मारो साल स्काउटिंग वाले सबसे हरामी है अरे साला एक कट अरे मर मटन अरे मटन दिख रही मार चुप मत की ले ले साले चक्कू दे मेरा भाई साहब बहुत चक्कू बर्बाद हुए हैं एक चक्कू तो खीरी में चला गया मेरा यार चाकू भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे Nearly there. Where is Brewster's laboratory? All reconnaissance pointed straight here. A secret laboratory. Yep. Oh, Perhaps I can aid this ऊपर में कोई है we're talking. <laughs> Give him a taster. No. <laughs> no, no. ये कैदी था यहाँ पे बेसिकली इसका कोई काम नहीं है Ah, thank you kindly. I was in ever such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. ठीक Where's the है Eden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. Secret It's laboratory underground. बोलते हैं यहाँ पे भाई Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Uh, now, untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, my lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. अबे लड़ा कहाँ गई भाई साहब कि जादूगर था क्या गायब हो गया मैं भी छुपी कहा जा रहा है यार उधर चल छत पे जाना है तो इधर से भी एंट्री पॉइंट है xa nữa áo đứng nữa Thằng đây chưa भाई साहब भर दिया तीनों को ऐसी चलते हैं इधर सीक्रेट लेबोरेटरी में अरे हाँ, पार्कर करने में तो बहुत मज़ा आता है यार इसमें इसके बाद क्या करना है कोई आगे तो बताओ There you are. The entrance to Bruce's lab. Open का ऑप्शन तो आ रहा है चलो ओपन करते हैं ये ओपन सीक्रेट लाइब्रेरी ढूंढ रहा था ना वही the Civil Library bench. क्या करना क्या यहाँ पे अच्छा अच्छा लिफ्ट है ये बैक ऑन ट्रैक dead! ये कनारे इसको भाई भाई चाकू चाकू नहीं चाकू तो पाँच है पाँच से ज़्यादा ले नहीं सकते ना See that woman there? Where'd she go? She can't be far. ah, shit, she's getting away! Aha! Çok bu be. पांच से ज़्यादा छक्को होल्ड नहीं करती है मैं इधर कुछ सामान नहीं हो रहा क्या मिला ये भाई इनके कॉइन मिल रहा है यार जल्दी से गेम भी खत्म ना हो रहा है है सीक्रेट लाइब्रेरी यहाँ पे कुछ तो- कुछ तो गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे यार कुछ तो होगा जरूर भी यहाँ पे असासीनेट अच्छा मतलब मारना है अब बस कोई ना मार देंगे Vai sab. जो मिशन तक कर दिया भाई साहब It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop. कौन सा experiment? Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. गड़बड़ होने वाली है तो हो गई गड़बड़ बोला था कुछ गड़बड़ होने वाली है तो हो गई गड़बड़ भाग भाग भाग भाग भाग हो गई गड़बड़ हो गई अरे पकना निकल जल्दी Keep going. भाई भाग भाग तेरी जान को बनी है भाई साहब That was far too close. तो यहाँ से निकलना Must find a way पड़ेगा out. तो यहाँ से कैसे से बचे हुए गांड में झटका मारेगा वो चलो ऑलमोस्ट तो निकल ही गए ये आगे बाहर ये होता है यहाँ पे मिशन कंप्लीट तो गाइज चलते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आगे ऐसी वीडियो बनाते रहें तो okay good night take care love you guys bye